こちらです。最高六千万ン千万 c セン e ン、n 六クセンマン。 見つめ合う視線のレイザービームで夜空に描く色とりどりの恋模様この日の片隅に送る人が素敵なことを探してるのさ胸の波の震わせる 色は移ろいやすくても人は愛の夢を見ずにいられない誰も最高出会いは億千万の裏騒ぎまばゆいくらいにエキゾティックジャパン 出会いは億千万の胸騒ぎ命のときめきエキゾティックエキゾティックジャパンジャパン成功 出会いは6000万の胸騒ぎまばゆいくらいにエキゾティックジャパン出会いは6000万の胸騒ぎ命のときめきエキゾティックエキゾティック Here we go Japan One more time, honey Japan Beckham! Come on! Roxanne, Roxanne. One more time, come on! Roxanne, Roxanne. Thank you! こんな風にやってみろ